Tanyo Betania, yo ni ta nanira Lázaro, tan denindora, tan miño yo, ta cuña María, shiña Marta, naku kibara. Taña María, nyaku kibata Lázaro yo, kuña a, chica anduta, tasha tamini, shaata Jesús, tana yakoña, shara shinji sisi niña. Ta shaayan o ta Lázaro, nakibara nya María, shiña Marta, tibina ni tashika chinyo nona kuara no ta Jesus nya kara shira ta nishara ta kachira sa tata bitin denin do ta taku takibi ininiun shiniun kachita yo shin ta Jesus ta shini so ta Jesus nya yo ta ni kara onsibi sha nya kibi ta Lázaro kuñan denin do ora bitin tanya lenin to ora mushanya kuanin nibi chinosi kona nyato dios tanyi kibasa chinosi kona nyato yi tata kusaya dios ta jesus nira shinira nya marta shin kibiña nya maria shin kibana ta lázaro ta kibi shiniso ora dinte enindo o ta lázaro ta sani kindo kara obigakibi no llora. Tani ya obikibi yo, tani karashin, nashikashira, kachirasa. Vitin, que yo, diko tukuyo yo no estado judea, kachira. Tanashikashira, nikana kachinasa. Tata rabí, sakalo kibi ni ya. Nana no no na judío, nandoño estado judea, saloquiti, taka na yo shinju niku dachun konyo diko tukuyo nyo yo kachina tanda kwinta Jesus nikara shina aon disha ushu obi ora come nyintibi nyaye nyo tata tashikandibi ombasa kachi shara nya chiba ye nyo no yichi shikara tata tashika nyona tayo kachi shara kuane nya chiongo nyo ye gichi e, no kuara kachi ta Jesus shina shikashira tasa nikakara shina kashira sa ta tamigo yo ta Lázaro kisira bitin ta kuin nyasana kashi inira tasa da kuina shikashira nikana tata tata kisin kisingura ta saku ndainiyo ndita xakuan nduva akura kachina nayo omasaku ndainina ñaka'anta jesus chikoni kachira nixi'ita lázaro ta na-yo nayo xani sinina ndasakuiti kisinta lázaro ta saa ta jesus nikan kaxira xina kachira saa ta lázaro xanixi'ira ta kusi'ini ña ombasani xiyui xinta lázaro kibini shira. Chiñandora, sa, cuña ba, sha mindo, sa chiña yo, chinteña mindo, wa shabando yi. Takoyo biti, kotoyo, no cantura, cachita Jesús, shina. Tañita shika, shinta Jesús, nanira Tomás, takuta sakuna nina, takwati, nikara shinga na shinta Jesús. Ba, Kondillo, shinra shaña kibiyo shira kachira tonyo kanya di nibi nakanti shata jesus kutaku nona disa kibi tani shana nyo betania tan shini soota jesus nya shani ya komi kibi nindu shunta lazaro yo tanyo betania yo naka yatiña nyo jerusalén ni uni kilometro kuña shika anena judío shakishana nyo betania yo china yo konina chikanande ininya maría shiña marta chuchuni inina yo shaña nishi takiba nanya yo takisha nibi datona ndiba shita jesus tashini soña marta ton yo takeña kwanya nakutanya shira tanya maría indoña ve'e tani shanya Marta no ta jesus tani kanya shira kachiña sa tata tani xiyun xindi o niku taung givi ta ki'vai ta sani kunda ini didios Dios ndixa ta xiranta'un ndaku kanya wa dukung nora kachiña Marta shinta jesus tanda kuinta jesus nikara shinya ni ka'ra saa ta takiwan natakura kachira tanda kuinya marta shashini sana takura tanya yo okuntivi inyo iño yivi chikivisa di nivi nanishi'i natakuna kachiña shira tanda kuin ta jesus nikarasa yi'i kunde ñatashi natakuniwi nivi nanishi'i ta yi'i kunde nya ta shi ku ta ku ndi no o ni wi di i ni wi na kan di sa ji bara ki sa ni ki wi nya ki wi na ta na yo di sa ku ta ku ndi no na di i sa ki wi wa shi ta ndi i ni wi na ku na ta ku ndi no chi kan di sa na ji na yo da ni ki wi on di i na a kan di sa on to yo nya ka in shu ka chi ta jesus sinya Marta tanda kuinya ni kanya disha tata kan disha itong kaun di disha yo ku Kristo saya Dios tata sindatindi nyati Dios tabiti shakishara nyujibi yo kachinya Marta shinita Jesus Don yo kaña ta Jesus shakura nonin dushun ta Lázaro Tasa Dicoña mata guanoña, tanachaña, beña, tacanaña, kibinya, ña maria siña noña, noña, chiña yo, yo, cachiña sa ta maestro ya yati noño yo, ta Takanara yo, con nora kachiña ta María maria yo yo, ta kamanina kundichiña ta yo noyota Jesús, ta ta tata Jesús ki ki'wiraño Betania tayo kara mishiña no nakuta'aña shira ta na judío nasekixaando be no takuña maria xiña Marta xa'aña nande inina yo'o chitona kamani nakundichiña maria ta keña kwanya ta saa kena kwana satanya chixani sinina kwanya no shunta Lázaro nya kwakunya shara Sasha ni sinina. Tani shanya Maria, no yota Jesús, shikushitiña, shara, tani kanya shira, kachiña sa. Tata, tani shiyun shindi, yo oniku, ta kiwai, kachiña. Tashito ta Jesús, shakuniña Maria, ta tashakuni nataña, Ta sa, nyashito rayo, sakanda nya inira. tani tawi ni tani ndaka tongra na sa mi kya sandu tani shi tanda kuina ni ka na shindi ta kunyo no ni tata jesus ki shara sha kunira na judio na ndo yo ni sa kotondo de vi ni ra shi tani shi kachi na kana tainga na ka shintana kachi na sa tayo sandara nduchu no takwa ndachun umbasa ni shiyora nya chindera ta Lázaro nya ungibira niku to onjo kanya shata jesus sanata kura ta Lázaro tatuku damini mata Jesús kandanya xiña kuchuchuni inira tani tanixara no yokawa noni nduxunta lázaro ni yu be nyaka no ni a dasi si yu kawa yo'o tani ka ata jesus shinibi nayita yo'o kachira saa tindo yu nyanda si yu kawa yo'o ta ando nya kachira shina tani ka anya marta shira kachi sa, saa on tata chishanishinoko shira. tasa ta yinira mitin kachinya. tani ata jesus shinya kachira sa an ombasa naka'un ñanika'in xi'un nana chinika'in takantixaw yi'i tasa kuni'un ña va'a no, ña taxi ña ku'ani nivi chino sikona nyato on dios kachira shinya. tasa ana. yu nyandasi yu kawa nonindushun ta Lázaro tata Jesús nakotondara ñuyibi nino tani kara shin Dios kachirasa tata yibai ta shabiun chishine son shayan duku non bitin shine bai ñandi shine son ñakain shiun tabitin kain ton yo Nyakunda ini nibi najita yo di yo uta tatiwiyi kishai kachita Jesús sin Dios tanti ini kara ton yo sin Dios ta sin di intera ni kara sin ta Lázaro kachira sa Lázaro ke taon ta naun yo kachira ta sa ta Lázaro ta ta ikura ta natakura bitin take starati kawa, taki shara shikuntichira no jita yo o. ta yiki ta lasaro. na anti sukuntanti iña shin tikosto ña chisukunara dusura, ta sinira shin inora na sukuntaña shin inga tikosto ta ta jesus shina. nda'a shindora. no Nya no no'nira ta sañara Kondikara. cachita Jesús shinibi. yo, caña nanano nona judío chico shikoyuna dasa co, kanina ta Jesús. Tasa na judío na kuashiña María na shana no yo ta Jesús. Shinina yo que eta Jesús. Ñasanata kurata Lázaro. Ta cuanina yo kandishana ta Jesús. Ta inga na judío yo cuana. tanishana noona fariseo tanda toona shina yukia que eta Jesús, shinta lázaro tana fariseo shina sutunano noona judío kanana nibi nakuna chino nano nanani junta suprema tasa, y ishana takana shintana kachina sa yukia que yo viti, chita jesús yo que era cuani milagro tana tashiyo e Kara karasa tandi nibi kishana kundi konara tasa yiyoni sakakura kwachishi na gobierno ño Roma takamani nachi ño Roma divina na tropa tasanti ina shaana nyoyo Israel tani sa sandi ina shaabe e kano Nyoyo, kachina kana Tañi sutu, na Junta Suprema yo, nanira Kaifas, takuya yo shikura, tasutukano, nondina sutu. Tani kando sora, shinatara, na Junta Suprema, kachirasa. Anna kundo, chionba shani sinindo, ombasa kundainindo, diva aka, Kunya ki viñita, shani viñoyo, kotondi yo, naño Israel kachira shina taun sibi sinimira kuna kaku tonyo ñanikara sa Toña que no dios kunya, sachi chitoni dios tasutukano kuta takantón nyakachi Dita jesús kibira shandi naño israel taun sibi Da kuti israel cuña kibita jesús ta kibira vi nataku ndi no no sa kera Shaya, nakayara nibi naku saya dios nando ndi sa no noño'o Nanduna ti tibi nibi shira ta junta suprema yo ta Yuna, tachika inina ka'nina ta jesus ta jesús ta jesus onbasa ni Tibikara, kara no nibi taqueraño estado judea yo tanashara niño lo nani efraín yanaka yatin no yo yukuyichi takindora yo Shinashika shira tasa shayatin tonda akibi na judío biko pascua takuani nibi que nañona taquanaño jerusalén Yasina ka ta'an kana pascua yo juana yaña casandivina dayi ñanita tata Moisés, kuyashina, dayi yo caña, dasa keena, shimina, Dina, non Dios, Shabico yo, tanishana, ño Jerusalén, tanandukunina, ta Jesús, dini shiña, ño Jerusalén yo, tanakutana yitana, que ella ti, lleve ño cano. tandaka to'on ta'na kachina saa yuki axani sinindo axani sinindo kixa ta jesus viko pascua yo'o kachina ka'na xi'in ta'na tana fariseo xina sutuna'no no na judío xasi'na xandachiñona no nivi kachina saa tayo nivi naxini mikia yo ta jesus tana yo'o xiniño'o na china chiño na'no ñaku chiño tinara kajchina na'no yo'o chiño na